цветы, как почему цветы простые, прекрасные цветы я выбросить хочу, а не слова твои пустые. Но мне понять не суждено, зачем играть со мной веснею, увядшие давно неверные слова, зачем мою надежду греют.